首先，我们来的观众和网络上这个观看直播的这个观众，我们给自己一个掌声，好不好？来，响亮一点。 <laughs> 啊，这个我们今天利用这个时间跟大家分享一个主题，就是你是如来，你不是佛，你可以成佛。 那这个主题实际上关乎到我们生命的本来面目和将来你要去什么地方啊？那么我们就现在这个佛法界有一些这个误会的地方，我们进行一些讨论，然后争取呢，呃，大家都能够在这个讲座结束之后呢，就能够达到明心和见性的。 这个从理上入啊，从事上入，还需要大家学一些功夫和技术方法。但是从理上，让大家基本上可以明白什么是明心，什么是见性啊，这样呢，就是你才可以真正的开始真修实证。否则的话，这个按照六祖的说法，如果你未明心见性，你就去修炼。 或者是实证佛法，那么你就是盲修瞎念，啊，盲修瞎念这一辈子就交代了。我们在座的各位，年龄也都不小了，剩下几十年，我们希望能够借此肉身寄身成就，啊，按照我们传统的古佛的方法，就是说借此肉身成佛，说我们不能去浪费时间，那么这个就必须。 搞懂一个东西，就是明心和见性啊，这两个问题。那这个首先我们从哪开始呢？就从呃我们是谁这个话题开始。那我们首先要呃搞清楚呃第一个话题是父母未生我前本来面目啊，这是禅宗的这个话头儿，就是说你父母还未生你之前，你是个什么东西？ 你先要搞清楚这个。好，父母寄生我之后，我是谁？啊，就是我已经有父母把我生养下来了，我现在变成这么个人了。那么我是谁？啊，还有这个，我此生结束之后我是谁？啊，这个问题你也要搞清楚。如果把这个三个问题搞清楚，你就可以真正的明心和见性了。你真明心见性了。 呃，再从这个基础上去修正，呃，那你才是实修实证，才是真修真证，然后你就不会浪费光阴，啊，那么并且可以达到什么？就是寄身成佛、寄身成就这样殊胜的果地啊。那么这个释迦牟尼在世的教育，他不是教给我们来世成佛，也不是。 呃，往生西方极乐也好，往生诸佛净土不是当年释迦牟尼在世时候的主流教学，因为他在整个一生四十九年的讲法中，他讲净土净土，这个我们知道这个《阿弥陀经》《观无量寿经》和这个《无量寿经》只讲了三次，但是他讲《般若部》呢，他讲了二十多次。 二十多年不是二十多次，呃，六百卷般若经，啊，那也就是说，大家要知道，真正佛法的核心在哪里，在般若这个部分。般若呢，今天叫起来是大家都比较呃绕口，说到底什么是般若？那因为它多义不翻，所以大家对它的多义很难透彻的理解。但是我们用今天的语言可以。 呃，讲什么叫般若？般若叫终极智慧。大家都觉得自己挺聪明，但是你的智慧是不是终极的智慧？呃，什么是终极？终极智慧你要分三段智慧来讲，就是你要了解，哎，你此生还没开始之前你是谁？这是一段叫过去段的你是谁？还有。 此生开始之后你是谁？哎，这是现在段的，就是此生、今生这一段的智慧。那么再要解决一个，我这个肉身死亡之后我是谁？那这是未来一段的，是不是？过去、现在、未来三十，啊，你要解决这个问题，是这就叫终极智慧了。你只是解决这一生这一段的，你在这个。 时空中的这一段的，它不叫终极智慧，它叫人生智慧。 <laughs> 人生智慧里面，实际上你很多的还只是达到智的水平，还没有达到慧的水平。什么是智？大家知道，中文的“智”字是一个“知”字，下面一个“日”，啊，就是每天知识的积累，啊，这个就是智。那这个智的话，那么每天的。 知识和经验，知识是从别人那学来的，经验是自己经历过的事情总结出来的。那这两种都叫智，啊，智慧的智，它不叫慧。什么叫慧呢？慧是心上呈现出来的，它才叫慧。所以大家知道这个“慧”的这个文字。 智字，智字我们刚才讲了，它有两个字组成，一个是日，一个是什么？知，啊，日是什么呢？日就是每天嘛。知是知识和经验，知识是从别人学，你还没经历的，你还没体验的，那这叫知识。经验是你已经通过自己亲自实验了的。 那就变成经验了，拿开水会烫手，哎，这是经验了，啊，爸妈说拿开水会烫手，你不信，非得你烫一次你才信，哎，这就变成经验了，说这是每天自己知识的积累，经验的增加，那这变成了一种智，啊，这个智是我们叫厚德智，厚德智就是你从你开始有今生的生命开始。 那么获得的智，慧是什么呢？慧，大家知道这有个心，啊，这有个心，那么这面还有一个结构体，啊，这上面呢还有一个这样的一个结构体，说是中文的字呢，在古代叫图文，图文，它展开出出来是一个图画，图画。 展现出的一个内在的含的意义叫文，啊，图文。那么，首先什么是会呢？你有没有找到自己的心？如果你没有找到心，实际上你不可能有会嘛。你连自己的心都不知道是什么，那那你怎么能够去使用自己的会呢？是不是？那么这个结构体它是怎么样的一个结构体呢？ 就是我们从这个智这个角度获得的，只是文字般若。你通过经典的学习，通过法师的开示，通过自己生活的体验，把佛经中关于很多文字部分的东西，你体验出来了。所以这个部分叫文字般若，啊，文字般若。那么后面的观照般若和实相般若，大家知道这个般若。 后面文字般若是指月的手，它不是真正般若体。真正的般若体是实相般若，就是哎，你最后真正的拥有了那个般若，那你就是实相了。但是你在文字和实相中间，一定要使用一种方法，叫什么？叫观照般若，啊，叫观照般若。所以是这个是，如果你不懂得观照法。 那么你能否得到十相般若呢？你得不到十相般若，也就是说，你不会十相观照般若的人，你能否有一个真正的会呢？啊，你没有观照般若，你不可能真正的开会，你不可能真正见到自己的心。所以是，那么这个观照般若在这个会字上，它体现在哪个部分呢？ 实际上，这个部分，大家知道，这是大雪的雪，中文呢，下雪了，上面下一个雨字边儿，是不是下雪的雪的这个部分呢？那这个地方，为什么用这个地方，放在会这个中间儿来强调它？实际上，这个就是观照波日的秘法。那它是什么呢？这是左眼睛，这是右眼睛，这是天目。 然后左眼睛要交叉往后看，右眼睛要交叉往后看，然后在你的后面枕骨这个地方、头骨这个地方有一个镜子。这个镜子哪来的呢？你后面这个头骨啊是一个光滑的，一个枕骨是一块骨头，这块骨头里面是圆滑的，圆滑的它这个显现出来就像一个镜子，能照东西。 也就是当你的左眼、左眼、左眼现在往后看，右眼顺着这条线往后看，那么最后成像，所有的你的视神经成像的部分在这个地方，不是在眼睛上成像的，是不是？那么如果你要把这个像看清楚，你一定要使天目这颗这个星位去定它。 也就是说，我们往前看东西，大家会看，哎，我看到那个门的把手，我要看清楚是铜做的还是这个铝合金做的，所以我左眼它右眼啪，这个天幕这一个光点儿要定位在那个把手那儿，然后两个眼一聚焦，往眼睛一射受，到后脑一成像，哎，亮亮的，不是铜的，是铝合金做的，哦，你证证实了。 是不是？那你因为真正观看到了，观看到你观察仔细了，哦，原来不是黄的，是一种铝合金啊，那不锈钢，是不是？哎，那这是怎么来的？因为在你的后脑成像，你把它看得很清楚了，这是叫外观，就是我向外看，要观察一个东西，也要有这个观力，然后进去自己的后脑成像。 那么，我们修行人要懂得内观，也就是你这两个眼珠子不是向外看。刚才老师说向外看也要定一个点，我要看这个东西，但是这个定把它定住了，然后左眼往这儿看，右眼往这儿看，它顺着视神经反射到后脑，然后我在这儿成像了。哦，这个门把手它是铝合金，哦，那你就定性了，这是外观，向外看。 那么我们现在修行人叫内观，反观内视，说是你不可以向外看，你向内看，所以这个眼珠子，你顺着自己的视神经，左眼向右后看，左右眼向左后看，因为视神经它是交叉的，不是我让它这个样子，它这个原本如是，科学就是这个样子，不是咱规定它这样，所以你只要一闭眼睛。 往后一关，哎，它自动的跑这儿来了。这个，因为它顺着那个光，顺着神经线走，说是不用你引导。说我想象着左眼去看，我想着又不是，你一闭眼一回光，它自动去了，自动去了。那这个时候呢，你再把这个天幕这一点星光，哎，我们通常叫日月星，啊，这个星，啊，说你你醒了没有？ 那你这个醒了，它如果是产生一种气，金气来了，你就会醒了。所以说，我们这个到天明的时候，一股这个气来到你的这个地方，它一进去大脑，砰，你有个灯泡一亮，砰，你就醒了。再醒了再睡不着了， <laughs> 你想睡就睡懒觉就昏沉了，你醒了再睡就睡昏沉了。所以大家要懂得这一点星光，它的作用很大。 说是你定性这个星光在哪里？他说通常你要内观的时候，我们定性星光在这个点。说这个时候他进去的左眼，哎进去它交叉在这儿，右眼进去它交叉在这儿。说是这个日月星三光交叉在这个点，交叉在这个点，这个点之后呢，你再使这日月星三光合璧之光。 去照内在的东西，这个叫观照般若。什么叫观照般若？是这个叫观照。要用什么照？用日月星三光形成的光团儿，这个光团儿叫什么？活泼泼、光灼灼、光而不要的光团儿。用这个光团儿去照见五蕴皆空。五蕴在哪里？ 五蕴呢，色、受、想、行、识，它对应着你的心、肝、脾、肾、肺五脏，有五个仓库。所以是你要用这个光去照自己的心、肝、脾、肾、肺。这个佛经上说，千年暗室一灯独耀，什么意思？这个房子一千年都没有点亮了，那你只要点亮一盏灯，哗，整个千年的暗室一下子就亮了。 这一亮了，发现里面是空的，说以叫无云什么皆空，啊，无云皆空。否则的话，你把它当成实在的了，因为黑咕隆咚的，你以为里面到处都装东西了，说是你在无明的状态下，你以为无云是实在的。当里面一旦透入光以后，无云皆空，空且明啊，你就大明了。然后大明了以后，度一切苦厄。 说是观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照五蕴皆空，度一切苦厄。那你就色空的，你不沾它，知道它是幻的；受觉受是空的，是不实在的，你不去受它。这个色受想也是空的，行也是行云也是空的，识云也是空的。 当你知道它是空的，进入空性以后，五蕴张不住你了，这个时候你就大明了，啊，你就大明，大明了，你不被贪嗔痴慢这个所左右了，你五蕴破了以后，贪心没有了，你只无非是贪色嘛，贪那个觉受嘛，贪那个想法嘛，贪那个感觉嘛，对吧？ 贪那个认识，这是我的，我是对的，我的知见是对的。说你这些都没有了，你贪什么？那你不贪了，你就不会没有所得，你也无所得，也没所得。说你就不会嗔恨，嗔恨无非是别人有我没有，我嗔恨我嫉妒，对不对？啊，那你这个知道他大明了本空，你不跟他联合，那你就是什么？你的鱼翅也破了。 你知道它是空，本不不可得，怎么知道不可得？你死了，它都哪去了？死了你都带不走，所以它本空无所得，也不可得，得而也复失，所以终究不可得。那么这个你就不去愚昧了，啊，你就不怀疑了，你也就什么贪嗔痴，你的我卖也没有了，因为我卖无非是我的房子比你好，我的车比你好。 我的孩子比你漂亮， <laughs> 啊，那你这个色受想行识五蕴都空了以后，那你我慢也没有了，你没有觉得我了不起，那我甚至觉得我什么都没有，我跟虚空一样，包容一切，啊，这种境界出来了，说你的大我慢也没有了，没有说我的山头最好，我的组织最厉害，我的一切都是最优秀的，你这个我慢也没有了。 看你的贪嗔痴一慢无云都空了，都破了。你度一切苦厄，你没烦恼了。你活在这个世界，你是个快乐人，而快乐人活在这个快乐的世界上，那你就是极乐世界嘛。这个娑婆世界对你来讲就是一片净土啊，没有任何的烦恼。啊。所以大家知道这个核心在哪，就是观照般若里面如何能够把这个。 你的光聚起来，光聚起来的方法叫观。有了这个光，活泼泼、圆坨坨的这一团光，再去照叫照。你拿手电筒照，照你手电没电，你拿什么照？你是有个手电筒，你长着眼睛，别人也长眼睛，但是你那个手电，你没有电，里面不能够产生光，是不是？你拿什么去照？ 说是你要观而照，那你首先要使自己的左眼、右眼、天目的三种光，聚合在内里面去，有个反射的镜子，把它再折射出来。那镜子，比方说我们有个光源，镜子一照，啪，镜子就放出一道光，照向哪里，哪里亮。有个镜子的影儿，是这才叫照见五蕴皆空。 那么我们后面的这个整骨的这个镜子呢，叫反天镜，它可以调轴线，就是可以左照、右照、上照、下照，它就像一个小圆镜一样，它是无处不照，前照、后照它都可以照，因为它的轴线是一个三百六十度的带轴的小圆镜，所以这个时候可以照天、照地、照内、照外、照六道，那都可以。 引现出来，那么如果把它稳定之后，这个就叫大圆镜制，就是我们转史成制里的大圆镜制。如果你没有这个，你不称为大圆镜，你都没有这个圆是什么？圆是个球形的，不是你认为的就是一个平面的，那叫扁圆。立体的球形的，啊，形成一个，所以说我们叫宝月轮，啊，宝月轮在秘法里面，宝月轮里面现。 种子字，宝月轮里面现上诗。这个宝月轮告诉大家，是观照般若起的月轮，不是想象的月轮。只有用观，你才能找到心。你如果是没有观照般若，你进去实相般若，你找不到你的心是什么。什么是实相般若？即心是佛，即佛是心。 是不是你真正找到自己的心了，明了这个心了，你见了那个性了，那你就知道自己是谁了，那你才在自己的心上才能够展现出智慧，不是吗？说你连心都找不着，你心现万法就是假的，你心找不着，心造万法又是假的，那你一世修炼都在盲修瞎练。 心既不能现，心又既不能造，能现是影现宇宙实相、生命实相，你连这个实相都见不到，你修的什么？那如果是你能现，你不能改造，那你的业力又怎么去空掉它？怎么是去修炼成功？是不是你不能够改变这个结果？啊，你只能顺着那个因果走，那你这一辈子也完蛋了。 <laughs> 那你不能够。 清心消业，你不能把自己的所有的业障化为空，所以是要造，要心造。说最高的层次是心造，是不是？那么只有观，你才能找到心。那这个心是什么？说是这个心在第一步就是你的宝月轮，啊，这就是你的性光凝聚起来，叫圆成一心。 啊，这在《楞严经》里面，给他起了个名字叫“圆成一心”，啊，圆成一心，说是在这儿你才可以知道，没有这个结构，你会不会圆成一心？你的光都是向外散的，你在外面都浪费掉了，你没有办法圆成一心，变成一个宝月轮，你没有这个宝月轮，没有这个新月。 你就不能够圆成一仙，不能圆成一仙，你就不能找到自己的心，不能找到自己的心，心上就不能够产生变化。那这个双峰头是什么？说中文字，大家不要把它当成一般的这个文字。为什么我们今天来讲，在全世界真正能够引领人类这个回归灵性的，只有一种文字。 就是五千年没有毁坏的中文，因为西方最开始也用的这个器形文字、象形文字。西方跟我们一样，特别你到美国，到美国去考察他们印第安文族的文字，都是器形文字、象形文字。那么还有他们这个呃很多，比方说我们的这个很多传统的埃及文字，也是象形文字。 但是西方在一千多年前，他改变了自己的文字的用法，换成了 A B C D，啊，就是这个阿拉伯文字变成了代码。这一换以后，出现什么问题？现在没人看得懂楔形文字了。但是只有我们可爱的中华民族，今天五千年也好，八千年的文字没有毁坏，还用的象形文字。说是刚才老师已经演示这个。 这是观，啊，待会儿再给你们看个图像。那这个是什么？如果你把它不当丰收的丰，而是当成这个，那你就知道，这个当我们的心用观照的方法找到自己的心，心透出光到自己大脑的时候，会产生左脑和右脑的脑电脑电波。 所以大家要知道佛法，释迦牟尼的佛法，不是你们今天坐在讲堂里津津乐道的佛法，它是生命实相、宇宙实相的真实反映的佛法。也就是说，你们要寻找这样的一个传承体系，去找古佛，当时释迦牟尼在世的时候。 怎么教他的弟子们一生成就的方法，而不是听了一辈子经，自己还没明白明白过来咋回事，死了 <laughs> 死了，只好下一辈子再来。你又不能保证你下辈子再为人身，对吧？你去了西方极乐世界，不是不好，挺好，但是你要经过这个更大的劫数，你才能够成佛，因为那里是诸大善人，你没有机会积功累德了，岂不更糟糕？ 对不对？人家在这个世可能转了六道，转了几世，再回来再做人，再遇到名师，人家也成佛了。你还在极乐世界念佛，说 <laughs> 极乐世界念佛的法门好不好？大家告诉大家，这是方便法，这不是实相法。真正释迦牟尼教的般若，是从文字入观，修观照，修观照，然后照见五蕴皆空，度一切苦厄。 认识到色跟空不爱，就是色不异空，空不异色，空色是空变化来的。那么，这个从无中可以生有，从有也回可以还归空性。这样的无和有之间的变化，我们在世间应对的就可以自如。就是当我需要有来处理我的因缘的时候。 我会变现成很多的这个世间需要的东西来应对，但是当我不需要它的时候，我可以把它还归为空，从有再转化成无，储存在能量界，储存在法界，储存在这个如来藏里面去。说是一个真正的修行的大菩萨，他要随时的会把无变成有。我需要钱，能够有钱，我需要。 呃，献富贵相去度化一个人，我可以献出富贵相来。啊，我需要什么来能够让人家敬佩我，我就可以变现出来。说是大德必得其位，大德必得其鲁，大德必得其名。就是你真正是一个呃福报具足的、功德具足的人，是可以从无中生出万有来的。 那这就叫心造万法了，说这就叫法王，这就叫菩萨道。那么你不能说众生需要你实现这个，你实现不出来，那你就是没有得到真传，你的观照般若没起，观照般若没起，你的实相般若升不起来，因为般若是如来藏，如来藏是万法具足，那你实现。 富贵法的时候，你实现不出来，那你就万法不具足， <laughs> 那你就没有在实相里边，啊，那你还在一个啊，就是不能够变现的这样的一个状状况里面。所以大家要追求，要求由观照般若到实相般若，那么这个观照般若的这个观字很了得，这个一直以来没有人揭这个秘密，为什么？ 《心经》的第一个字是“观”字，说这个呢，这个字也不是你们台湾的繁体字了，这是甲骨文。甲骨文就是说，在我们的文字改革之前，隶书、行书、草书之前的一种文字，是刻在骨头上面的，也就是仓颉造字的时候的字。大家仔细看这个字的话，把它画成图，说大家知道，横着的是两道眉。 对吧？两个眼睛，啊，然后呢，这个天幕这个地方要开一个开孔，这样打开一个，把它横着进去，不是往下看说那是鼻子，不是，是横着进去，是你的大脑的两个脑缝进去以后，在你后面的脑后面正中央那个地方有一个小揪揪，说是这个小揪揪呢是在一个三角区里面。 三角区里面，这个三角区是个锥形的，锥形里面有一个小丢丢，那个叫什么呢？今天科学家叫它松果体。松果体。所以大家知道这个“官”字上面，如果大家知道它是甲骨文刻在龟这个骨头上面，它就不会连笔写着多出这么一点来，所以它是要刀多刻一下的，多刻一下。为什么在那多刻一下？ 告诉那里面有一个丢丢， <laughs> 有个丢丢是什么？哎，有个丢丢，他把它放大，放在这儿来展现。也就是说，这个就是古人看到的松果体的一个结构。那今天的松果体，这个我们来看一下，今天科学家把它发现了这个松果体以后，这是用图画描述出来的，啊。 那么我们如果把这个图画，因为它这个是两个鸭悬在你的脑后面的， <laughs> 如果你把这个转一下，也就是说，我们如果这个把这个转一下以后，你再看这个是不是这个结构啊？我们把它转过来，是不是这个结构？是不是？那你知道古代的几千年前的人何以了得？ 也就是说，他们早在那个时候就知道，你脑子中要能够显象出东西来，不是靠的别的是靠这个“见”字，这个“见”字，这个能见的所见，能见所见，实际上这个能见所见是大家都是能看到啊，但是你心上不能影现，是因为这个松果体蒙尘，松果体被钙化了。 如果你把这个松果体透明化了，你的心就能影现，心就能影现。说这个叫核心儿，在你的脑子里面叫核心儿。我们的心在哪里？说是这是一层心的所在，也就是说，真正你的天心，你原本的先天之心，实际上是那个松果体，啊，松果体，然后。 所以说，这个松果体两岁的时候长成，说小孩子才开始学东西，他开始有心了。之前他没有心，长成以后，随着我们的开始使用大脑，脑袋发热以后，松果腺体里面开始钙化，钙化以后，就像呃这个水有了这个石灰水一样，它就开始浑浊，它就不能够影现东西了。 所以说我们看东西就看不清楚了。人越老，他钙化的越厉害，眼睛就花了。去检查眼球没事儿，眼球也没有白内障，也没，就是看不清东西。为什么？这个老眼昏花不是眼花了，是里面的松果体蒙尘了，钙化了，所以它不能够显现了。 耳朵听东西也不清楚了，眼睛看东西也不清楚了。你去医生检查，耳膜没问题，耳朵没问题。说是你为什么听不见啦？哎呀，老了就这样吗？ <laughs> 他们就是给你这样的话，但实际上不是，实际上是你的能够听的那个心蒙尘蒙得太深了，耗时能量太高了以后钙化了。 说是不见，听而不见，闻而不见，看而不见。我们叫听见、看见，还有想见。你想东西也想不起来了，影现不出来了。说是核心在这个地方，说这是我们每一个人的天性，因为它在颅脑腔的正中位置上。 那么这个就是什么？这就是观字的秘密。也就是说，我们观实际上要进去刺激松果体，使松果体的钙化部分还原成透明的松果腺体，还原成这种晶莹透亮的结构体。这个时候，你又能看见，又能听见，又能这个想见，啊，心上可以影现。 说是小孩子经常看天，他瞪着眼珠子，翻着眼珠子看天，啊，他可以看地，他可以看十方。我们随着年龄增大，你又不能看天，又不能看地的，连众生界你也看不清楚了。说这个是观自在的观，很重要的一个部分。也就是说，大家今天只停留在文字般若，你能不能进去实相般若？ 进不去。你因为少了这个观的这一道技术方法，这一道技术方法你不去真正应用，你不能够进去实相般若，体验那个般若智慧。你不能够真正由心涌现出来，你的心真正的不能够产生，你不能够产生这个心，你脑子里面的。 这个左脑和右脑的脑电就会无序放电，而不是有序放电。然后，这个脑电波的有序放电会使自己的大脑产生神清气爽的感觉。如果它无序放电，就会产生脑的乱波，脑电波的乱波，是不是你就有很多的这个什么，很多的这个？ 脑子里是乱想一切，胡思什么？我们叫胡思乱想，胡思乱想，是这个一个有序的脑电是怎么样？所以说大家看到，这是今天科学家描述的一个左脑和右脑产生的脑电波。如果有序的，因为你这个松果体的透明，说是有序的，这个放电是左脑和右脑产生的电。 会在中央的地方变成光，因为左脑为阳，右脑为阴，阴阳和在中间产生阴电子和阳电子碰撞，会产生光子，产生光子，产生光以后，会使你的整个大脑产生明的感觉，就是光明的感觉。这个光明里面内陷光明。 又有圆成一心的心在里面，说这个时候，你的心变成了大圆镜智，然后由心上影现出来的东西才叫智慧的慧，才叫智慧的慧，只有这样的慧才能同三世：过去世、现在世、未来世，这就是终极智慧，终极智慧。 终极智慧必须由观照般若起修，才能见实相般若。见实相般若的人，心上能影现过去、现在、未来。那么，在修到一定的窍诀以后，你可以心造万法的改变过去、现在、未来。说老师，过去怎么改？现在怎么改？未来怎么改？ 你现在所受的是过去的因，今生结的果。这过去的因里面有两种因，一个是你上一世的父母，过去七世的父母累积的业力，被你的第八阿赖耶识的承载带到了今生的肉体上来受，这就叫过去因现在果。那我如果是产生了智慧的人。 我可以替自己过去七世父母消业，我可以替自己的过去七辈子来清理业障，而不必要等到它结果的时候才去受这个苦，说是在果还未生成，只是阴地的储藏的时候，我把那个阴地的东西消掉，然后果就没有了。这就是我们修行佛法的人可以通过。 修过去七世父母以及七世父母的列祖列宗来消自己业障的原因。当他们身上携带的业力被你阿赖耶识携带之后，你通过特殊的技术方法去消除过去七世父母的业的时候，他们在 DNA 中密集的承载的黑色的因子会变成光子，黑子是业粒子。 它会变成业障来障碍你。当变成光子的时候，业障不见了，变成善的东西来加持你，变成善的能量，能量来加持你，使你今生可以成佛。但你过去的因，今生受者是过去的因哪里来的？说是刚才说你七辈子很重要，但是第八辈子就是你的今生，第八辈子的今生。 你的业障从哪里承传来的？通过 DNA 来自你的父和母，以及父的九族和母的九族，就是今生父母的九族。然后我们大家今今天经过现代科学知道，我们身上有父的 DNA 一半有母的 DNA 一半所以说，我们身上的我们今天成为这么大的身体，实际上你是。 遗传来的，你身上有一半是来自父，有一半是来自母。那么这个细胞 DNA 造就了我们的细胞，造就了我们的身体。说我们今天长这个样子，我们长成这个样子，身上带着父和母的基因遗传。这个基因里面携带着大量的父亲、母亲，还有他的九族往上的九族带的因果。 随着这个，我们叫物质不不灭、能量守恒，那么全息记载在 DNA 中，传承到我们的肉身中来。如果我们通过关照布置，我们就可以进去自己的细胞里面，进去自己的 DNA 里面，释放 DNA 中我们从父亲、今生父母。 以及父母九族携带的 DNA 中释放黑色因子，把这些怨恨之气、怨恨之力化成光明，那我们的今生所要再次受六道轮回之苦的果报，我们就消失了，因为你把阴消了，是这就是我们修佛者能够今生成佛的原因。 也就是我们不是被动的来承受因果的，我们是要懂得关照波若，通过圆成一仙大放光明，来光照我们体内的颅脑腔、胸腔、下腹腔，光照我们的五脏六腑，光照我们的里面的细胞，使细胞核里的 DNA 里面的黑子能够在内光升起的时候。 照耀内庭，就是在身内里面照耀，使我们的黑色液粒子大量的释放到我们的体外。它只要到体外去以后，受佛菩萨的光明、法界的光明照耀，就可以被超度、被光化。那这样，我们今生的业力在未形成定业之前，会被大量的消灭。我们不用生病。 不用经过这个，最后死的时候，再到六道里面去做六道众生去还债，就可以一生成佛。所以说，我们只有通过观照般若，才能真正进去实相般若，才能够真正的实相般若才产生力量，才能够度一切苦厄。啊，这就是观照法的核心。 所以大家知道，这个终极智慧的“慧”是过去、现在、未来三十的智慧，并且这个我们要超越三十，也就是在今生开始建立一个没有时间、没有空间的这样的一个第四时空，也就是我们超越过去、现在、未来，进入第四平等时。过去、现在、未来是三十。 我们第四十是超越三十，就是四第四十在密宗里面叫第四平等识。平等识没有时间，没有空间，过去是现在，现在是未来，未来是现在，是不是？那你安住在自己的不生不灭、不垢不净，啊，这样不增不减的化身如来的那个第四平等时的时候，你安住。 你能够保证，你就可以成佛。这就是密宗的殊胜的地方。这个禅宗也是安住在这个点上。这大家要知道，不要以为自己老了。你这个真正成佛不分时间空间。吕祖他是六十多岁，将近六十五岁才开始修道，才开始修佛。 啊，最后六十八岁，明心见性，啊，成就了佛果。这就是我们这个，呃，历史上很著名的啊成就者之一。他是高龄修道成就的。也就是说，你是否能遇到一个名师指引，掌握窍诀，去找到自己的核心的心，这个很重要。我们现在是圆成一心。 圆成一心是使自己的如来性、日月星光三光合一，光中化佛无数亿，化菩萨众亦无边，所以这是重要的窍诀，说是？那么我们这就是性光圆成一心，那么星光圆成一心，这个时候你用此性光内照、内主，就是内在像有个大蜡烛点亮了。 你的千年暗示一灯，全部都亮起来了。只要内道场、颅脑腔、胸腔、下腹腔都亮起来，你整个内道场里面都是无量光明啊！在无量光明中，你就可以化菩萨、化佛，无数亿普度众生啊！说这个是寂止，这个我们叫止观的寂止法。寂止法就是你要破自己的意识体。 不要左思右想，不要前思后想，不要用这个想象法，你要用观想法。观想法的观就是刚才老师讲的左眼右眼天目一聚，圆成一心，神光内主，里面有光了，亮起来了。哎，这就是什么？这就是观，这是观。那么观之后，在这个宝月轮里面现上师相。 我的上师观音菩萨四比观音，我的上师是金刚萨埵，我的上师是药师佛，我的上师是阿弥陀佛。你们中间很多要去西方极乐世界，OK，你把无量光佛、阿弥陀佛做你的上师。好，从哪里出来？从你的宝月轮里面开一个莲花，显现出来你的上师。这个是光中化佛无数亿。 不是你在那想象着，我想观音来了，我想阿弥陀佛来了，你想破几大劫，你也想不到观音来，因为是人行邪道。你用了八十，你没有用第九真心。第九真心叫阿摩罗识，它是超越阿赖耶识的第九意识。第九意识是心识，不是意识的作用，不是心的作用。 我们的眼睛能看，叫前五十；眼、耳、鼻、舌、身，啊，这是前五十都有识别的能力。但是这都是我们心的作用，在眼眼睛能看，心的作用在耳耳朵能听，说是你的眼屎只不过是心在眼睛的作用，搞清楚了。那你搞清这个，心在你的第六意识里面，它能够。 展现，那就是心的作用产生的第六意识。心的作用在第七意识里面、莫纳什里面展现，它产生思考力，左思右想，前思后想。那么第这个心的作用在第八一第八类意识里面，它可以调动你的行云，调动你现在科学称道的潜意识，是不是？这个时候你可以回忆过去生。 回去天界的事情，无中生有，很多的今生未见到的事情在你脑海中浮现，因为那是你的第八阿赖耶识里面的作用，是心在第八意识里面的这个仓库里面藏室里面照亮了，展现出里面的灰尘而已，只不过是过去的一些新的作用而已，这叫第八阿赖耶识。 但是，能使这一切显现的，叫第九意识，叫阿摩罗识，叫心本体。这是我们的明心必须要见到的。那么，他这个心大，进虚空变法界无所不包；小，纳入芥子之中不为小。说我们从大无所处，这个大无极进虚空变法界没办法去修炼。 是不是？但是我们可以让它小，让它小，我把它凝聚起来，凝聚成一个月轮，凝聚成一个针尖大小的麦芒大小的一点儿灵光。这个在《楞严经》里面叫圆成一心，在精金之处律已成地心地法门建立了。在这个心地法门中，我就可以修，我可以让自己的宝月轮现莲花，莲花上有种子字。 心生万法，心现万法。我可以连种子字再画线，变成四笔观音，都是光中化佛，光中化莲花。哎，这就是什么实相？这个时候不是靠你的想象力，而是当它升起的时候，你心像一个镜子，大圆镜智把它照见了。所以说，我们的观想法叫心上成像。有观音吗？真有哦，照见了。 有莲花吗？哎，真有，照见了，不是想象，先想象观音，先显现莲花，然后他才出来，那是人行邪道。你在用暗示法，你不是光画出来的，光中画佛，光中画菩萨，你们经常会念这几句偈子，八句偈子，但这句偈子里面是法，是高科技，是心造万法的法。 是这要达到了观照般若之后的实相般若，就真能生成了，真生成观音了，真生成无量光佛了，哎，这就产生妙用了。那在你的肉身中种下了佛的种子，你既是观音，你既是无量佛，然后你就可以什么度和你有缘的众生了。和你有缘的众生都以什么形态和你在一起呢？ 量子纠缠，今天科学家用的语言什么意思？一个量子对儿，一个在地球，一个在外太空，极远极远的外太空，可能是在银河系里面，超级银河系里面，离我们无量的距离，数不清的距离。一个在地球，一个在那个地方，这个地方动，那个地方动，那个地方动，这个地方动。 今天已经不是假假想了，中国已经大陆已经用它做墨子卫星了，上天了。墨子卫星就用的量子纠缠理论，点对点的发射，任何的中间没有办法去窃取它，它就用了量子纠缠的技术了。说以说，我们这个无始劫生死轮回，你所有的和你有缘的众生。 都通过量子纠缠和你在不同的时空中六道中纠缠着。你不要以为你今生见不到他，实际你的肉体中携带着一个，他在天界，在欲界天，你在地球上，那你欠他一点儿，在你身上有这么一点儿黑，在那面连通他身上的一个细胞，是不是？他怨恨你的时候，你这就难受，你就心口窝就疼，你的脚就疼。 啊，因为那样子纠缠，他那恨你这就恨，啊，为什么我们要这个安置好祖先、列祖列宗？他跟身上，你身上有他的 DNA，他身上的 DNA 通过你的历代父母传到你身上，通过你的九族，哎，你的爷爷、你的太爷爷，他从远祖他传在你身上，他那过得不好，那你这有他的东西，他怨恨你这儿被怨恨，然后你难受。 说中国的孝道是这样发现了以后，他说：“哎，你要清明节要给他点东西，中元节要给他点东西。那这个不是我说，佛也是这样说，在《地藏菩萨本愿经》中，你要做这些事儿吗？对吧？那么在很多的这个超超度度亡经上也有这些说法吗？说这个都是科学，那这是从量子纠缠说是科学。说我们要。” 使无始劫生死轮回中，和我们有缘的众生都度尽。你在哪里度？你去外面度，你找得到他吗？太难了。所以说，我们叫内度，先度自己体内的地狱，先度自己颅脑腔、胸腔、下腹腔这三界的众生，度自己的。 心肝脾肾肺五蕴里面的众生，度自己细胞核里面 DNA 中纠缠着的黑色因子，把这些众生都度尽了，你的身体就变成无量光了。你变成无量光，你今生就是佛了。什么是佛？无量光即是佛。啊。说大家要知道，我们是可以成佛的，你只需要内求，不要去外求。 你向外求，不光说不要说六道有多大了，就一个地球都有多大，你跟地球上的众生这个恩恩怨怨怎么了啊？但是你能够把地球拿到自己的下腹腔这个会阴三角肌里面去修，大家知道将来有机缘教你们普巴金刚法，普巴金刚法它就是叫金刚觉法，金刚觉法就要把自己的那个中脉。 这个还有自己的会阴三角肌那块肌肉练出来，然后再用中脉插上去，然后使它通天之光来度自己内在地球里的众生，他就在你的会阴里面变成一个干肉，叫会阴三角肌。说释迦牟尼告诉我们，我们要离开身迷菩提，离开心迷菩提，是人行邪道。 说我们只需要回到自己内在的身和心，去求菩提，去度自己有缘众生。说是这个要度内在体体内的所有众生，离开光没有办法。说是你一定要修好观照法，又回到这个，要是让里面放光，要光起来以后，光中化佛无数以化菩萨众。 亦无边，啊！所以是大家要从十相般若，你真要得那个般若味儿，啊！波州三昧，你要得到，你要向内度众生，向内化众生，向内放光明，啊！那好，我们再来研究一个课题，就是老师从观照般若讲到十相般若。 讲到十相不肉，我们在理上必须破一个东西，就是我到底是谁？你不知道这个我是谁，你都没有一个真主人去修炼，那你这辈子不是完蛋？谁在修？我的肉身在修吗？我的口在念佛吗？我的心意在念佛吗？我的意念在念佛吗？那这些是我吗？我的身是我吗？我的念头是我吗？ 他这些都了不可得，命心了不可得，是吧？自己的身体也不是石油的，不是金刚身，要毁坏的，那也不是我，那那个不死不灭的、不增不减的，啊，那个不生不灭的那个是谁？他到底有多大？他到底在什么地方？是不是要知道？ 你是谁？你先要找父母未生我前，我是谁？啊，那么我们是谁？你先要明白你有多大。说老师，我就这么大吗？这么大的身体，你看你不看见我？这不是你，这是你的载体。也就是说，在这个里面有一个你，但是这不是你，因为这是你的身体，这是你的脑袋，这是你的手，这个外壳。 只不过是你的壳你里面有一个你，那这个你到底是谁？要解决这个问题，孔子说的好是“未知生焉知死”啊！说你要先知道你怎么生的啊，怎么生的？好，我们就别说前生了，我们就说今生你怎么生的？父亲的一个精子。 母亲的一个篮子结合，然后结合之后有了我们，是不是？那这一个精子，这一个篮子多大？你看得见吗？看不见。 <laughs> 现在要看显微镜，要从显微镜上看，您看到一个精子，看到一个篮子，它俩怎么结合啊？怎么结合？好。 这个父亲的精子是父亲的，母亲的卵子是母亲。你是在哪里？你要搞清楚，这个里面还没你啥事因为是一个父一个母。你在哪里？父母未生，他这个精跟卵未结合之前，未生你前，你是谁？你在哪里？你在哪里？你是这么大吗？你是这么大？你母亲的子宫怎么装下你？说不是，这个告诉这不是，这肯定这不是你。 因为这是你现在长成的一个身，只是一个载体，在这个载体里面有一个你在里面，那个你它不大，为什么不大？在父亲的精和卵结合的时候，精子看不见，卵子看不见，所以你肉眼不可见，你是个小不点儿，是那个小不点儿叫什么？哎，有个名字叫一点儿灵光。注意这个字啊，不念点，啊不念点，念点儿。 这个我们中文里面它是轻声的，它叫一点儿一点儿灵光，点儿点儿一点儿灵光，轻声的。这一点灵光到底有多大？它在母亲的卵细胞里面，你说它能有多大？因为这个时候父跟母的精跟血结合，这个把你给染了。 那你是什么？你是法界的一点儿名。这一点名多大？今天科学家告诉我，拿一个头发丝儿，你觉得细吧？你觉得细吧？是这个头发丝儿的百万分之一，不是百分之一啊，是百万分之一。什么概念？量子。也就是说，在我们之间，你能看到我，我能看到你之间，这个叫明体。 什么叫明体？透明啊！我拿个东西一遮，你看不到我，我也看不到你，那就不透明了，就不叫明体了。说是？你看到我，我看到你是明体。这个明体中间充满着什么东西？很多人说没有东西。老师 <laughs> 哪有东西？对，你的肉眼不可见，肉眼不可见的占百分之九十六，实际不止百分之九十六，你肉眼不可见占百分之九十九。 因为今天科学家能够见的细菌、微细菌、微生命，在这个空间间很多，我们肉眼不可见，但是仪器可测。但是科学家告诉，仪器可测只能测到百分之四，百分之九十六不可见。不可见中间很大的成分是明体，这个明体由什么组成？ 说是大家要修一点密密神的东西，但是不是今天你们乱修的密神的东西？要修真正的金刚圣，金刚圣要找师徒传承的金刚圣，不是这么看书学的，或者是呃现在只会呃给你灌顶，什么法不会教你的不要去学，俺要求那个法，求那个真法，求什么？求金刚心，求金刚身，求坚固金刚身。 求这个，你要找到个师傅，说师傅，你能给我指示金刚心吗？啊，他能，你跟他学。呃，有金刚心才能有金刚身，有金刚身才能修坚固金刚身。你这一生可以修报身成就，这是报身佛。报身佛，你成就了，你在色究竟天有一片佛国密严净土，你在那可以度众生，你就成法王了。说是这个，一定要求金刚心。 金刚身坚固金刚身，前面是金刚智，在前面是通达智，啊，通达智，智慧的智，有通达智，啊，前面后面还有一个菩提，呃，前面有个呃通达心菩提心，有个金刚心，啊，呃，金刚智，啊，那么这个金刚心，啊，再到金刚身到坚固金刚身，这是在我们唐密系统中的龙树菩萨讲的。 《金刚顶宗发菩提心论》，你们回去查这个经书，里面强调的五智五相成身，啊，五相成身。说这这个你要找这样的师傅，指示你，然后指示你是谁？那你是谁？说是在这个我们的明体世界里，一个小点儿，最小的点儿，今天科学家可以命名为量子。 量子是什么？就是是我们这个世界上认定的物质的最小单位——光子，它是透明的。大家知道大海水，大海水是由什么组成的？整个大海实际上很简单，就是由水分子无缝连接，它叫金刚链儿。金刚链儿就是一个光子一个光子连接起来的。 上下连接，前后左右，前后左右十方都连接起来，就形成一个光子海。那这就叫明体世界，就叫法界。法界，这个我们的这个叫无处不在。无处不在就是内身体里面，在你身体里面外，我们身体外面没有一个地方没有的。这就是法界，法界是由整个明体组成的。 但这个法界名体跟这个水可以有一比，水是由什么组成的？我们的一个大海，一个江湖，很大，实际上都是由水分子，一个水分子和一个水分子无缝连接结成的金刚链连接起来是透明的。说你游泳在水里看是透明的，但是你这个透明的水是由一个水分子一个水分子这样连接起来的链儿。 链儿说：“这个就叫金刚链儿。那么，这个就是什么？我们的明体世界是由一个光子和一个光子，像水分子一样的无缝连接，连起来的一个光子海。这就是法界。我们就在这个法界里面。你认识到这个的时候，你才知道你原本的你是谁。原本的你就是一点光子。” 这一点光子被父的阳和母的阴碰撞的时候，生成的一种交合力，父的精母的卵啪一交合的时候，这个地方刚好有一个光子，就被父精母卵一裹，把它裹在中间了。这就是你的一点零。为什么裹住你了？因为你和这一对父母有缘。 有缘，啊，这就是因缘具足生成的你。你开始有肉身了。父母未生你前，你就是一个小光点儿。父母母父母结合以后，开始有受卵细胞。受卵细胞里面有父的阳、母的阴，还有你一点真灵在里面。记住，这是。 你的第一声，啊，你的第一声，就父母未生你前本来那面目，用今天的量子物理学可以告诉你，是一个光子，一个光子。记住，我们这个世界有四大类物质，物质占这个世界百分之四的比例，百分之九十六的世界是由暗物质、暗能量、反物质组成的，占百分之九十六。 四大类物质里面，物质、暗物质、反物质、反暗物质，只有一种物质是同一种物质，就是光子。光子是四种物质都同一种属性，就是光子，就是光子，它不分四大种，四大种都是一个种， <laughs> 都是一个种。啊，这就是现代科学、量子科学告诉你是谁。 借助量子科学，我们可搞懂了。你不大，你是一点儿一点儿灵光， <laughs> 头发丝儿的百万分之一，你就是那一点儿灵光。这一点儿灵光染了第一世父母的阴和阳，这一对这一对父母的阴和阳哪里来的？带着九族的 DNA，他从他的父亲、母亲，他的父母的父母。 再往上，九足链儿形成的 DNA 穿到你身上来了，啊，穿到你身上，这是你第一世父母。说父母未生我前，我是谁？你们是谁？一点儿灵光。父母寄生你后，开始有肉身，但是这个肉身是多种的，是六道身，不是第一身。 就是人生，你可能是从天开始的第一声，你可能从畜生道来的第一声，都不是，不是这个，一定是从人道来的第一声，啊，那这就是有六道的生死的轮回了。说你要认知我们到底有多大？你们觉得我大？我长这么肥？我长这么高？我长这么大？No，你是一一个很小很小的点儿，那就是你，那就是你。 只不过你现在的肉身是怎么成的呢？是那个卵细胞以后怎么分裂、分裂、分裂， <laughs> 最后从一个点儿开始变成很多点儿，然后变成染了很多很多很多，哎，变成你现在这个肉身这么大了。啊，你现在明白了？那你就是最开始的你就是一点灵光，你回去一点灵光解脱，你就都解脱了，都解脱了。所以是，那么我们要认知。 这个点儿才是我。好，这是父母未生我前，我是谁？好，父母既生我后，我是谁？好，我现在生了，我张不生？我生了，那我是谁？我在哪里？这个很关键的一个问题，因为我们要找心儿。记住，这个时候老师不是找心，找心儿，哈，又是一个读法了。心脏的心是心，这个心儿。 是核心儿的心儿，你们叫核心领导力，原子核心儿，但你们读成原子核心不是原子核心儿，心儿是什么？心儿是心中心，最关键的那个部分。说是你要找你的心儿在哪里，你由核而组成的心儿在哪里？也就是你躯体这么大，你躯体这么大，你的核心儿在哪里？ 这是你身体生成你的颅脑腔，生成你的四肢，生成你的胸腔，生成你的这个下腹腔、肠胃，啊，这个心肝脾肾胃，所有的东西的源发点，因为它就是那个一点灵光，那个点儿，那个点儿，说是有那个点儿在包着父跟母的基因，叉叉叉叉叉叉叉，生成你这么大，说是你要从那个点儿，这个叫万物云云。复归其。 根，归根复命，啊，归根越静。什么叫静？你要归根，你才真静了，你才寂止了。否则，你找不到这个心儿，你不能归根，不能归根，何以言静？无有静，哪里有定？无有定，哪里有会？啊，你怎么开会？你的心儿都找不到，你什么开什么会，胡说八道。所以，今天我们需要找到这个心儿在哪。 心儿在哪？这个在秘法里叫心中心，叫中央中。啊，那么河南人叫中，他不叫中，他叫中。中是什么意思？中里面的那个点儿叫中。你们射箭，射靶子中， <laughs> 哎，一箭中敌了，中到那个标标心儿了，靶心儿了，叫中，对吧？打中了。 你们叫打中了，不是打中了， <laughs> 中标了啊，中标了，发音是这个。咱们咱中文字，你们要好好琢磨。老师是中文系的，说能把这些字儿咬音咬咬清楚。你们不搞中文的，没研究这个音律学，那不懂他这个这个字儿换个读法，它不一样了。说是这个肿在哪里啊？很简单嘛，你身体有没个肿？有没个中，哦。 你站起来，头到脚量一下，中中间儿中，这个中还要放在哪儿？放在你头顶的中央和会阴的中央的中脉中，一条线儿，这个线儿多细，比头发丝的细的百万分之一，就那么细，说金刚丝线，叫白丝光线。你看，我们的藏密通通讲科学的，是白丝光线。 是金刚，每一个金刚点儿穿成的一个金刚链条，不断上连天心，下接地心的一个白丝光脉， <laughs> 金刚线儿。好，这是中脉中找到了上下的中在哪里？说是好，我们的身体这个叫黄金分割线。你站起来，然后头跟脚下面一量，这个高的地方。 刚好在你的胃后面这个地方，这个叫什么？这个在我们胃后面，咱传统文化称为黄庭的地方，它是一片金黄色里面，啊，刚好在这个我们的肚子，因为往前鼓的厉害，是在前面的七后面三三七分隔线的交接点，哈，这个就是中脉线下去了。 在哪儿呢？在胸膈膜下面，胃后面，这个空不空的地方，它既不是一个实体的地，又不是无中无里面什么都没有的，叫空中有妙有，这么一个地方。还有呢，这是上下的中，它要有前后的中，要有左右的中，好，那从前到后的中间儿。 从左到右的中间，好，十字交叉，上下十字交叉，这就是金刚处，这就是金刚心，也就是你第一个一点灵光藏的地方，从这儿生出了你的四肢百合，从这儿产生了细胞的裂变，啊，这就是你的根根，就像一棵树，从这个根儿开始长干。 长枝长叶，说是你要归此根，负其命，负此命，说这是你的生命之根本。生命之根本，既然有以生，何以不生在？说是你要收拾枝枝丫丫的，都从那个根儿里面给塞进去。也就是说，你要把你自己这么大的一个形身。 你要再塞回那个点里面去， <laughs> 说老师，这不痴心妄想吗？ <laughs> 我现在这么大了，我怎么回到那个点儿里面，再把自己从那个点儿里压进去？Yes，这就是秘法，这就是万物芸芸复归其根的归根复命法。你修的时候就是要这样修，就是要把头的能量跟地的能量阴阳配。 啪！一放光进去了，前跟后的能量啪放光进去了，左跟右的能量啪放光进去了。这个时候，你在修成正果的时候，你的身体开始缩小，缩小，缩小，缩小，缩小，最后回到那个心儿的时候，啪！一道红光，什么不见了，完成了红光身、红化身的修炼，这就是密法的实相。 书生，书生。那么从古到今，真正成就这样的修炼方法的师傅们不计其数。在大圆满体系里面，大概有十万个人，啊，不是一个人呢，啊，从莲师创大圆满、宁玛派，到现在有十万种得成红光神，得成红光神，原理我告诉你们了，就这么简单。 要真正成道，完成它也很简单。你不要浪费时间，你一定要找窍诀。找窍诀，首先要懂得观照般若，怎么起观，怎么寻心，怎么去照见五蕴皆空，怎么空空从空中再起观，叫圣观。从光中再画出东西来，光化自己的肉身。说这些都是什么？ 这些都是书圣的窍诀法，说是在无上大圆满里面，它有心部、界部、窍诀部。心部我刚才跟你讲了，你就是这一个点儿，这就是你的心儿，这是你的缘起。戒部无非是你的内世界和外世界怎么合一。戒部就是你的天界，来自源自你的颅脑腔，头圆向天，脚方。 方从涌泉下到你的下腹腔为地，胸腔为和十方法界我们所出的虚空界的众生合一的万物界也是人界，说天地人三界都在你一生中凝聚凝练回归，最后在心中心儿完成还原复归。说老师，那么一个心儿怎么装下？ 我这么大的身体，怎么装下整个法界？大请虚空变法界，小纳入芥子之中不为小。说是你必须修空性，然后修空性里面再起圣观，圣观里面再起观光，就是修托嘎，啊，修彻却，彻却是即止，还原，不再胡思乱想。 这个脱嘎为观光为光化，哎，你把它化成光就可以进去了。你把整个肉身塞进去，有形的塞不进去，你把这个肉身化光，它就进去了。一个点儿就是整个，从那一个光点儿还原，就是帝王珠。实际上，所有的镜明世界，我们之间看到的这个虚空。 都是一个光点一个光点组成的一个光子海，它是个立体的。你无非在光子海中走来走去，就像鱼在水中游，你没觉得有水啊？鱼觉得有水的障碍没有？是不是我们众生在光子海中，你穿越光子海，你没觉得是在光子海中而已啊？那你还原成你的那一点真心是光子的时候？ 真正完成它的时候，你瞬间你的整个身体都被光化了，那你就还原成无章无碍的肉身了，那这就就变成金刚身了，变成金刚身。那最后再从那一点成就回到色究竟天，以自己的愿力，把自己的外环境化成的净土世界建立在色究竟天上面了。 大家要知道，圣居土真实存在，圣居土在色究竟天，常寂光土无处不是。说观音菩萨到底在哪儿？观音菩萨在你的心上。阿弥陀佛在哪儿？在你的心上，在心上到底在哪个心上？不是在你的念头里，不是在你的自以为是的意识里，他在你的那一点儿真心里面。因为观音的心也是一个点儿。 阿弥陀佛的心也是一个点儿，这个佛佛道同，光光光同。 <laughs> 当你们都是那个净明点儿的时候，你的那个点儿里面要起坛城，就可以起阿弥陀佛的坛城。因为这个时候来跟你求的是和阿弥陀佛有缘的众生，所以你法王身现阿弥陀的净土给他。来了一个也跟药师佛有关系的、有缘的。 哎，他期望得到药师佛的加持。哎，你的那个净明零点儿又跟药师佛的佛佛道同，啪，又展现了药师净土。说是你是什么？你是无量诸佛。说是你不是你？我无我，我无我，我才能够化现所有的佛净土。说人无我，法无我。 不见人相，我相，众生相，寿者相。你有一个阿弥陀，我就是阿弥陀，完了，你着魔了。你不能有我，你是净明的一点灵光。阿弥陀佛也是净明的一点灵光，说是他在众生处处求来，处处应。那他到你这儿应，你为什么不知道？因为你没回到自己的净明明点儿。 你回到净明明点你就可以见到阿弥陀佛了。说念佛，你念破喉咙也枉然，因为是人行邪道。你要在外面求弥陀接引，是人行邪道。心心归佛，心心道统，佛佛道统，即心是佛，即佛是邪。这个是什么？这个叫如来藏。 如来藏有多大？如来藏是一个点儿，所有的东西从这一个点儿中生出来，不是吗？你的这么大的身体是从这个点儿生出来的，我们的说一报的世界是从这个点儿中生出来的，都是万法因缘生，还从因缘灭。回到几百年前，我们台湾台北不是这个样子的。 再回归几百年后，台北不是这个样子的。常住怀空，生老病死，啊，生住异灭，都是因缘所生法。因缘灭时，法一灭。法灭之时，我依然是我的净明灵体。这就是不生不灭，不垢不净，不增不减。说大家要知道，这是什么？ 这是你，这是我们成就的根本。所以说，我们要下功夫，这一生一定在这个地方下功夫。这个叫什么？这叫见性。这叫见性。明心是圆成一心，刚才讲了，见性是要见到一个点儿，不是见一团光。见性里面要显出万法来，心是万法源。 就是这个样子，心能现万法，叫圣观，是由圣而观。在圣观的过程过程中，众生因为业力的阻挠，需要有求必应，你视线来心造万法，他需要一座城市，你幻化一座城市给他。 他需要十万块钱，你幻化十万块钱给他。你幻化十万块钱的时候，他真拿到了十万块钱，在这个物质界。你幻化一座城给他的时候，他真买下了一个城市，真拥有了极大的物质。当他满足的时候，你在硬化之，说有了吧，有了满足了，满满足了，想想你死了，这个房子哪里去了？ 你死了，这上千亿的资产哪里去了？你都得到了。为什么？因为佛是伟大的慈父慈母。说是这就是《法华经》里的路车、马车、牛车、大白牛车，你要什么车，我就给你们什么车。当你得到的时候，你跟着我出离这个火海，出离这个火宅。 而不是不要你求这个，不要你求得这个，那不是佛法，那是以他的所执着而染了你的执着， <laughs> 把他的执着妄想架空架到你身上了。所以说，我们原本是佛，原本是如来，如来是不生不灭、没来没去叫如来。说你不是佛，你记住，你是如来。 如来是什么意思？就是你有佛种，你有苹果种子，你就是苹果吗？不是。说是大家现在很多被这个所谓的邪魔外道所蒙蔽，说我是佛，我修什么？我是佛，佛说的众生皆是佛，我修什么？我不用修。释迦牟尼说是众生皆有如来德相。 都是如来种，都有苹果种。苹果有种子到结苹果，它需要一个土去栽培，要新地，新地才有土去栽培。它需要因缘具足，它要水，要日光，要有人去防病虫害，然后这样的小心的护持，最后才能够因缘果树具足，因缘具足以后结苹果，不是吗？ 是今天很多人说你不用修，不修不正，那怎么不用正的？你看你原本是佛，这是邪魔外道，来欺骗你，因为他否定了缘起法。我们在命程中一定要重视比景空和圣义有，比景空，我们的如来藏，我们的如来性种子是空性的，是光明的，是不生灭的。 缘起有，我们已经是人身了，你已经是六道众生了。你因为你具足了六道众生的缘起，你现在是不是比景空？你是圣意有，真有你，真有台湾，真有你的家庭，真有你面对的每一件事情。说这叫圣意的有，在圣意有中，用什么去解决圣意有中的麻烦？ 你必须用智慧、界定慧，你要有定力，你要有智慧。有智慧以后，求富贵者得富贵，求名者得名，求生意顺利者得顺利。这变成了密法的实验室，就是说，你修密法是否真有所成，就是看你的所愿是否都得到了满足。 如果自己的所愿未得到满足，不是法不好，是你在做实验的时候出了偏差了。你要找那个偏差在哪里，赶紧纠正。一旦纠正了这个偏差以后，哗，好使了，这个实验做成功了，所愿心灵满足了，这就是命，这就是命，是秘法有检验指标。 你可以设定自己的克期成就的戒烟指标。我的病我要好，我设定一个期限，我要精心努力，啊，那么依法修正，然后克期取证，真的到这一天病好了，好，好用。我求财富，我设定一个财富目标，当然你不能妄想，啊，你现在是不是百万富翁，你就想成亿万富翁， <laughs> 你这是妄想，你这不是。 脚踏实地的人，脚踏实地的是你真需要这一笔钱吗？我孩子上学没有钱，我需要十万新台币，我求他要上大学了，我求，要求要学着用窍诀向内求，不是向外去求，不是去拜这个佛拜那个佛，错，你要向内求，向内求，求自己的大日如来，求自己的如来藏，然后许下。 众院通过那个门、那个窍、关窍进去法界，许下向张爱你财富不得到满足的冤亲债主承下许诺：我一旦求财得了，我弘扬佛法，这个钱我拿给孩子去读书，满了我食宿的、圣衣有地的愿望、因缘所生法的愿望，然后我舍身为道。 弘法利生，啊，来还你们这些冤亲债主不障碍我的恩情，保准好使，保准满愿。你贪得无厌，你有了十万想一百万想一千万，是人行邪道， <laughs> 你入魔了，啊，不好使了，啊，说佛法是善法，是满足你们所愿必得满足的善法。 不是满足你的贪法，啊，真有所求，真有所需，一定觉得满足。这就是做实验，看你真得法了没有，看你真修实证了没有。说是秘法叫克期取证，就是要做实验成功。做实验不成功，问自己。最近我们这个队伍里面有两起很有意思的案例。 啊，两起都是医生断定他是癌症。啊，那第一起是新加坡的，另外一起是好像是马来西亚的，啊，啊不是马来西亚，是香港的，啊，香港我们这次做了这个火供，啊五方佛火供，一个不认识我们的人，通过我们的人知道我们做了，他捐了三万港币，啊三万港币我们就是属于大功德主了，五五千。 一万、三万、五万啊，这就是中上大供的主了。他求个什么事他说：“这个他的这个姑姑是被诊断是癌癌有肿瘤了，是癌症。他希望这个化解啊。结果火供做完了，回去复诊，一复诊，医生说奇怪，不是癌症，普通肿瘤。 <laughs> 说怎么怎么一下子有百分之九十是癌，一下子化成。” 普通肿瘤儿，这个叫量子坍塌，就是哎，他希望不是这个肿瘤，不是癌。那么你还是确定它是癌，所以到我们这我们说不是癌，你好好做法会，功德回向，我们也帮你功德回向，哎，它就不是癌。你非得定性是癌，那它就定性是癌了，这就是量子坍塌。 这个将来 <laughs> 相关课程再给您慢慢分享，这都很有意思。就是心念可以造，可以化，可以变。你只要大家的念头一变，有一个法力的师傅帮你一转念，哎，他这个结局就改了。这个跟我们只是这么一念之缘。他听说我们在香港这次为香港的稳定做这个超大型的五方佛火供，哎，他就马上捐了三万港币给我们。 新加坡有一个是我的徒弟，姐妹三个，啊，这个都拜师了，啊，皈依在门下修炼。然后呢，这个这个姐姐本来是癌症，很痛苦了，化疗放疗。这妹妹又查出癌症了，这个哭哭啼啼的，一家三姐妹来找我了，师傅你帮忙。这个你看，这个我这个癌症我知道多么痛苦，我妹妹这一经诊断说百分之八九十是癌症了。 他说：“师傅，你加持。”我说：“你别定性啊，量子坍塌，你就想它不是癌症。我在加持它不是癌症。 <laughs> ”我说：“你去查。”啊，结果啪一查，高兴的发来信说：“师傅，确诊不是癌症。”这是什么？修密法的克期取证，克期取证，就是说你一定不要定性自己是什么。 我们很多人说我是倒霉蛋，我是倒霉蛋，我是穷光蛋，我就发不了，我怎么修也成不了佛。完了，你已经坍塌了，你定性了这辈的。说是你们现在受到的很多佛法的教育是什么？你不能成佛的，众生哪里可以成佛？要三大恶僧七劫才能成佛。末法时期就被你们这么说成末法了。 天天我们是末法时期，我们很悲哀，我们很可怜，我们不能成佛。我们三大恶僧期间，我们好好修吧。这就是量子坍塌，这是邪魔说法。释迦牟尼从来不这样告诉我们。释迦牟尼告诉我们什么？哎，你原本是如来，你原本种子本身是如来种，你不是凡夫种啊。既是如来种。 为何不开如来花？错了，因为你行的是凡夫道，你没有行菩萨道。转念一回，行菩萨道，既是如来种，又行菩萨道，这一生了尽所有众生缘，度尽一切有缘众生，功德圆满，必成佛。 这不就是释迦牟尼说的？你为什么拍？非得听那些旁门左道在忽悠你，在蒙你？你不能成佛，你生生世世是我的徒弟。哎，你上辈子就是我徒弟，你这辈子我好不容易找到，下辈子你还做我徒弟？这是奴隶主。释迦牟尼不是这样说。释迦牟尼说：“哎，你们都做过我的父母啊，我曾经是也做过你们的父母啊。” 我们生生世世都是父父母母、父父子子、兄弟姐妹，说我们度未度乳母众生，愿成佛。实际让我感动的是，你们都是我的父母啊！哎，我要我成佛不行啊！我回到家里看房子着了，我已经买好美国的飞机票了，我就飞回去啊！ 你们现在就急着买什么极乐世界的门票啊，飞机票啊，我一定要去极乐。你你的孩子咋办？你的老父老母咋办？你的兄弟姐妹咋办？你的有缘众生咋办？是退票啊，赶紧不要了！我要做什么？我要在这个世界愿成佛，这是《楞严经》告诉我们的精神。到末法时期，大家都知道，真的到末法时期了。 没有人能把佛法讲清楚了，没有人能够引领大众修成佛法了，这真的到了末法时期。但是责任都不在任何人，在你自己。你忘了你是佛，你忘了你是如来佛种，你不要责怪任何人。你没有觉醒自己，所以我们要寻找一个方法觉醒自己。我就是佛，我哪也不去，我就在这个人间成佛。我在这个人间成佛，因为我是道家慈航。 来度如母众生的，所以是《楞严经》说：“污浊恶世，我事先入这个世界，世到了污浊不堪，我来了，我来了干什么？我要这一生成法王，今生度众生，这才是楞严的精神啊！不是让你们买了极乐世界的船票、门票、飞机票就要逃跑的，不要退票，不走，就在这娑婆世界。” 把当渡之众生都渡尽了，我们再走。说这就是弥勒菩萨的精神。这个人间，这个娑婆世界，必变净土，必变净土。说这个大家要知道，我是佛，我是如来，你是如来，跟我一样，你都是如来的种。那么我们现在是人，我们现在是人，我不是佛，但是人可以成佛。 释迦牟尼为我们做了榜样啊，他是人不？他是人，实实在在的一个人，不是像你们那么神话般的吹嘘他的。他就是一个脚踏实地的，一个讨饭的叫花子，他连你都不如。他靠托钵去吃饭，《金刚经》上不是讲的那么清楚吗？他不是徒弟要了饭供着他，是他自己托钵去要饭吃。 不像现在的某些人高高在上，山呼万岁，然后都给红包，然后都奉献。佛陀不是这样实现的，老老实实、脚踏实地的做个人。说我们现在你是如来种，你不是佛，记住，我们是人，我们是人要兼顾比景空，这个我们叫圣意有比景空，修空性。 对我们面前的财色名食睡、色受想行识，从空性中观，不沾不粘不染，洒脱的在人间。这就叫空性正见。凡是不讲空性正见，去要求富贵、求财富、求解脱者，皆是行邪道者。先要从空性中起般若空观。 再从般若空观中重视圣义有的有关，所以我们现在是人，你要圆满人道，你要做孝子，对父母要孝，对孩子要慈要爱，对老公对自己的太太要恩爱，了此一生尽此一生的缘，对自己的兄弟姐妹要有替，佛法不坏世间法。 对那些求助于我们的活生生的人，活生生的事儿，去尽自己的责责任，去帮他们，这是人道，这是人道，在这里面展现佛的身口意，用人间的五伦五纲五常要求自己做好人道，这些你必须完成仁德的修炼，慈悲心，义德的修炼。 担当，我们这次去香港，香港该我们什么事儿？我们都是新加坡人，你们台湾也去了几位，你们都是台湾人，香港该我们什么事儿？香港乱，我们就去那儿办火供，去调控施工厂，该我们什么事儿？因为大陆是我们的祖根，以是我们一体共荣，以是我们的这个祖根不能乱，我们的。 世界不能乱，我们的香港是地球上的一个富贵的地方，要让它继续繁荣稳定，这是一个担当，叫天下兴旺，匹夫有责。这种义德的担当，你们有没有？还是只管台湾的事儿，只管我家的事儿，只管我自己的那个大家庭那点事儿？那你就没有这个义德，你不全，你没为整个众生界。 为整个的宇宙去担当这份责任，这是一种担当，不是跟老师吃饭你买单，这叫义德，这叫小义。大义凛然，为天下计，为宇宙众生计，为太空计，为我们一百四十亿年的宇宙的众生都得度去计，这叫大义凛然。礼德是尊卑。 佛菩萨、圣者值得我们恭敬。为什么值得恭敬？是我们的楷模，是我们要像他们一样去成佛，愿成佛，必成佛，究竟成佛，享受那份尊荣，享受那份富贵。说是这就是礼德，我们要尊重那些贵重人家比我们有钱的人，贵重那些比我们有地位的人，不管他这一世是贪来的。 还是作恶得来的，因为毕竟人家是有福报之人，你不能嫉妒，你不能嗔恨，你瞧不起人家，嫉妒人家，口是两舌是非人家，不对，人家能得到那个钱是人家的果，是人家的福报，所以从这个从理上要敬大人，畏天地，要有这么一个尊卑的一个。 道德观，啊，礼德、智德，我们要有智慧，不能愚昧，啊，要有终极智慧。刚才老师讲了，你不能只是世间的小聪明，耍小聪明赚点钱，耍小聪明出点儿名，这些都不是大智慧，不是我们究竟的终极智慧。那么，这个是智，信德。 信德是我们目前最要解决的问题。今天，无论显宗，无论密宗，搞个人崇拜、搞迷信的佛法界大有其人。我的山头厉害，我的组织厉害，我的教法厉害，这是大我慢魔入体之后的非经复人。因为佛就是。 告诉我们要人无我法无我，没有我的帮派，连佛法都不可以有我慢，不可以说只有佛法救世界，只有佛法救众生。那这个世间的其他的文化都不要了，只留佛法，你要摧毁它，那你不成希特勒了？希特勒就是他的民族最优秀，摧毁其他民族嘛，那不是大大矛头？ 是大家要知道，这个大我慢害人不浅。这是因为什么？没有信德，信德是引导众生认知。他基督教徒，他也是佛，他也是如来种；一棵小草也是如来种；一个百灵鸟，一只百灵鸟，它也是如来种。都是那一点灵光蒙的尘呐。只不过我们是蒙的人的身的。 成，我们变成人身了。他蒙着鸟的做父母，小草蒙着自己的萌生的草种子做了父母。天地又给了他灵光，所以大家要知道，众生皆有佛性。你们为什么作为人还在到处的攻击？你的宗教不好，我的宗教好，我们佛教好，你们这个教不好，那个教不好。 别的教又攻击我们佛教不好，又这个样子又那个样，哦，都不是佛法。从佛法的性德上来讲，众生皆是如来藏，皆有如来藏，皆堪作佛，皆是我们的兄弟姐妹，皆是如来种。说从这个角度，我们大爱所有的众生，连一只鸟都爱，连一个小草都爱，何况他是人，有一个狭满的人生，你为什么不去爱他？ 那说，我爱他，我怎么办？哦，恒顺众生啊！他喜欢听基督教法，你用圣经里的道德观、伦理观去讲啊！你为什么不转换？你有智慧啊！因为你是空性，你是如来藏，如来藏是大虚空。你看这个虚空，他把所有的星球、所有的众生都包在里面啊！ 无不是我的兄弟姐妹，无不是我的父母，哪一个我把他丢出去了？你真的修到空性如来藏的时候，你是大虚空，你无我的时候，什么宗教你都可以用他的宗教语言去先说教义，先说善、真、美，而不是假、恶、丑，何必变成你的语言呢？ 何必这样的去摧残别人呢？证明你没有真信，真信不是信别的师傅是佛，不是信张卜生有多了不起，是要经过张卜生的教法引导你认知你是如来，认知你当下的你是不是佛，但是我们可以成佛。不是佛这一段是要告诉你重视世间法。 你不要高高在上，你要脚踏实地，你要落地的做好一个人。你连人都不是，何以成佛？说人成佛即成，你不可以说我是佛，我不管这个世间的东西，你这是坏世间法，你在摧毁这个世间法的伦理纲常、道德。 摧毁世间法的这个稳定性和这个和平、安宁、快乐，你在摧毁一切，你是魔，你不是佛。所以说，我们从我是如来藏，我们现在不是佛，我们是人。我们人成佛即成，我们既修比竟空的般若智慧，又要具备圣意有的。 人间智慧，这种智慧圆满的智慧，才能使我们今生成就，而究竟成佛，了了自己所有的缘，圆满了自己所有的功德，功德圆满，我们就成佛了。说是我们不能够离开这个世间去成佛，不能够不顾身边的众生去成佛，我们的功德正是建立在。 帮助这些众生，帮助这些法界里的一切众生，我们才能够功德圆满。所以大家要重视我们今天这个话题呢。从文字般若引导大家进入观照般若，从观照般若进入实相般若，从实相般若再回到人道，从人道我们再重新安立功德圆满，然后究竟成佛。 那么给大家做了一个小小的引导，啊，时间的关系呢，我也不再呃啰里啰嗦的去讲太多。我想大家听明白了，啊，听明白了。呃，首先我们总结一下，我们有多大？我们不大，我们就是一个点儿，嗯。那么我们为什么可以成佛？因为有这一点儿灵光在，灵光不灭，还原它，我们就可以成佛。这是我们的佛种。 佛种在哪里？它以不死名点的形式安居在你的黄庭一点真，就是你的身中身里面。它在莲花里面，用方法可以使把这个我真正的这个铁莲打开，然后使它显现啊，使它显现。这都是秘法要修的一些呃具体的方法。将来再有机缘再去引导大家去实修实证。 啊，那么从这个地方认知，我们父母未生我前，我是一点灵光；父母既生我之后，我的灵光不灭在自己的心中。啊，然后我将来死的时候，我只要把这一点灵光激活，我至少可以回归法界成法身如来，法身如来。如果我今生修得好，我可以借一点这一点灵光。 使自己的肉身做一个模子，就是将来你在色究竟天成佛的时候，报身成就者，这就是究竟圆满成就的报身佛成就者，是法界多类尊佛。记住，佛佛道同，佛佛相不同，什么意思？你不能说阿弥陀佛跟长得跟释迦牟尼一个样子，这个观音菩萨。 跟大势至菩萨长得一个样，不是这，不是这回事儿。他们同居三十而日相好，八十随行好，就是我们这些女士长得个个都漂亮，但是你们个个有特点， <laughs> 对不对？不是说个个都漂亮，个个都一样，那完蛋了。那怎么去区别？所以在法界的报身如来、如来的色究竟天上面的所有的诸佛菩萨成就的时候，是有自己的相的。 这叫镜像身，镜像身，所以这才叫圣居土，不是只有一片光，你看不见我， <laughs> 我看不见你，不是这回事儿。他有自己的国土，就像我们地球上有台湾、有香港、有英国有法国，对吧？有这些国家的存在，有这些地区的存在，是一定会有不同的国土存在的。所以这当然就允许西方圣者在那儿也有报身。 也有报身成就了，他长得跟我们不一样，他大鼻子，这个是吧？这个白皮肤， <laughs> 跟我们黄皮肤不是一个皮肤的。他在那儿现用自己的肉身做模具，变成了报身嘛。但是人家长得也很潇洒，很漂亮，因为也具三十二相好，八十随心好。是大家要知道，报身成就才是究竟成就，报身成就才能化身无量度众生。 说是真正的修行，要不是化身回归，我们往生西方也好，这些都是自己的神识的往生，你连化身成就还谈不上，啊，连化身成你没有去染污，你还是有染，叫待业往生。所以我们不不要去选择这样一条路，尽量选择用般若智慧、文字般若的引领下走观照般若，走实相般若正果。 然后，今生可以修成报身如来，借助这个肉身，用这个模子，在法界变成净相身，然后变成净色身。它也有色，但是它是纯净的、透明的色身，不是这个色界天它有染，啊，净色身它没有染了，啊。说是那么我们如果今生成就，我们报身可以成就的。 成就以后可以化身无量，在六道度众生，从菩萨果升到佛果圆满。啊，所以说我们要活着成法王，活着成菩萨，这是我们金刚圣修炼的这个核心机密所在。啊，我们这里都有相关的法要、相关的窍诀，大家可以实修实证，引导大家去实修实证，一步一步的走。啊。 那么，在我们在修正的过程中，我们要重视诚于内，行于外。我们的身口意要用道德律来检讨自己，也就是我的仁义礼智信。我通过我的话说去说出去的，是不是具足了这五德？我的行为的做作，我是否行的就是这是五德？ 这个就是，才检验你内在的心的意，是否符合五德。因为你的意别人是看不见，但是通过你的说话，通过你的做事，你不仁不义是可以看得见的，是不是？是可以看得见。所以，我们严格的每一天要反省自己，要忏悔自己，要去检讨自己的身口意。 做做是否符合仁义礼智信这五德？我们在讲局势，不讲五戒，实际上，你把五德抓住了就是五戒。为什么呢？咱们来看它的对应关系。这个，我们先说五戒，五德。 然后五脏、五行、五戒，大家都记得吧？你们都是学佛的老菩萨啊！五戒是什么？杀、盗、淫、妄。 酒，然后不杀，不杀为什么仁德？不道为义德，然后不淫为礼德，然后不妄语为信德。不糊涂，因为喝了酒容易糊涂。 说的是就没有智慧了。说这是智德，啊，说我们在家居士，不去讲这五戒，讲五德，讲五德。那五德对着五毒是什么？说这面后面还有一个不好的东西叫五毒，啊，我们为什么要信守五德，对待自己的五毒？贪心。 为什么贪不准？我的孩子要有这个，我多拿点回去，贪，啊，我要多赚钱，让朋友赔钱，贪，因为有我贪，啊，所以是这个坏了德性了，不慈悲，没有慈悲心，没有同理心，然后贪，趁。 知，啊，一慢所以说我们为什么要信守仁义礼智信？因为如果你不信守这五德，你必然展现出贪、嗔、嫉妒，啊，嫉妒。 你还去做这个？你都是凡夫，你还去做这个？嗔恨、嫉妒啊！你说你做了天清地宁了，人这个胡说八道，嫉妒、嗔恨啊！因这个而生恨，而生诽谤。礼呢？礼是尊卑，那我是最厉害的，老子最厉害，我是最厉害的，你算什么？我慢，大我慢，没有尊卑。 过分，这个淫，很多人是男女，淫大为淫。实际上，在我们的这个五戒上，什么是淫？你家里需要汽车，买一辆汽车正常，你有这个钱，你需要交通工具提高工作效率，这个是正常的。你结果是买了一辆跑车，这个又城市堵车又跑不起来。 啊，你买了这个几百万，你到你们这儿可能几千万新台币买一辆跑车，过分，淫，你不要说男女，这这个是淫，过分的都是淫，就过度的浪费。吃饭吃饱了算了，有客人来，我今天花了几万块请了朋友了，结果你挥得花几几百万， <laughs> 过分淫，啊淫。 这就失去了礼了，礼道。为什么？你看我多牛，我很有钱，我请你吃饭三百万， <laughs> 我慢，展现出是一个我了不起，我能够请得起你，展现的就是一种大我慢，高高在上，自我了不起啊。然后还有呢，这个疑，什么都怀疑人家，啊，他这样对我好，他是不是有什么东西，有什么目的？ 啊，这个要张老师让我来听他的课，他妈的又骗我的钱， <laughs> 这个怀疑啊，就就是这个样子。这疑啊，失去了信德；然后痴，愚痴，失去了智慧。所以说，大家要重视。我们如果不具备五德，你就是具备五毒。那么我们在一个这个课程中，回头我们要给大家上这个课程。 这个大家看是一个轴线图，这轴线图都带着箭头。将来这个我们有这个，因为时间要细细给大家讲，那么要讲五十堂课啊，到一百堂课，因为五十堂课未必能完成。那这个大家看它有一个箭头，就是这一个箭头是向这个代表着它越来越高，这个向上也是越来，这个向上也是越来越高。 那么我们刚才讲到第八识、第九意识圆成一仙，在这个高度上，也就是你超越了八十，进入第九阿摩罗识，使用真心真意，使用真实，啊，这个将来都有相，将来都有相对应的功法，叫止观法。我们的止观是不要钱的，是免费的，啊，你们新来的可以来学习的，这个是真的不要钱，我们是公开教授的。然后，那么。 这个走线呢是什么？就是我要出六道，因为对应着是天道，到第八是天道，第七是这个地道，第六是人道，再往下是众生道。所以说，这个走线是也是仁德、义德、礼德、智德、信德。他从信德开始，人无信不知其可嘛。你要从这个基础开始，地基开始往上。 那么有智德、有礼德、有义德、有仁德，是要往上升的。这个德是一层比一层高的。为什么知道呢？老子说：“失仁而后义，失义而后礼。”它是这个往下越来越低的，懂不懂？他这个仁德，他就包容了义德、跟礼德、智德、信德都在其中的。哎，义德又包容了礼道、智德跟信德都在其中的。说是。 越往下越低，越往上越高。那么最后是天地人三才之德，所以说我们经常传统讲八德，八德是什么？仁义礼智信加什么？天地人三才之德，讲八德，八德是最高是到天到无色界天，你完成了天。但是我们修真人知道，修修佛的人，我们要超越天到究竟圆满，出六道轮回。 轮回，那就到第九了。所以这里面有一个高度，那么有一个广度，有一个在体内的量子支撑、能量支撑，叫量子轴线。也就是你非得要有金木水火土五行能量的支撑。那这个对应关系呢，在这里讲到五脏，那么这对的肝作为一个脏器，肺作为一个脏器。 啊，这是心，啊，这是脾，这是肾，啊，这叫五脏。五脏是五个仓库，里面装什么东西呢？装木、金、火、土、水，啊。当你这个奉行五德，你这个五脏里面的。 这些五行能量是处于阳性的，当然还有个真光，就是木是绿色的，绿色的它透明的绿就叫真光，纯正的绿没有别的杂色叫阳阳的绿叫阳木，如果染了的就为阴木，啊阴木大家木头里面掺了水，拿到火炉上一烧。 它不起火苗，它起烟， <laughs> 呛死个人，呛死个人，他就是嗔恨，就不是仁德了，他就有这个什么杀心起了，啊杀杀心起了，所以大家要知道这个是什么，这个一定要有一个能量轴线在支撑着，就是你体内五脏五运皆空，是皆空皆阳还是皆阴？皆空就是空明，就是透明色。 如果皆阳，五脏都是纯正色；如果皆阴，都是掺杂着别的染杂色。所以这里面就决定了你自己的六合结构体的方正心里面是什么结构、什么状态。记住，这个整个的都是正向的走，所以它决定了你是人道、天道、阿修罗道啊，这是三善道众生。 啊，叫人间正道是沧桑，但是这个轴线一旦向反方向走，大家看大屏幕这个轴线。刚才说这个部分是向上的，道德我们是也奉行仁义礼智信五德的，但是你不奉行仁义礼智信，你是贪嗔痴慢疑。好了，他是往这个方向走的。我们经常见到很多师傅。 在法台上高高在上的，说的天花乱坠的，你们要出六道轮回啊，哎，你们要怎么？他就不讲五戒，他也不讲五德，为什么？因为他自己做的都是贪嗔痴慢的事儿。他在法座上讲的是满嘴的仁义道德，要出离呀，要念佛啊，要往生啊，结果你看他做的事情是什么？ 贪心，啊，贪心，巴不得全天下的佛教徒都是我的， <laughs> 都到我这个山头来，不要到别的山头去。贪，有一个我在里面潜藏着，我的山头最厉害，啊，我的法最厉害。哦，他展现的不是仁德，是什么？贪。他诽谤别的道场，嫉妒别的道场。 嫉妒别的法师，诽谤别的法师，那这是嗔啊，这是嗔恨啊，然后有大伙慢啊，你们看，我已经成佛了，我是你们的导师，你们只要供奉我，我就可以让你们去往生极乐，我就可以让你们。 把业债都给我，你们只要给我红包，业债都给我，我就可以让你们去成佛。你们原本是佛啊，这讲得很清楚。这是大我慢，佛不是这样教众生的，啊，是因果，你要自己承受啊，什么都坏，因果不空啊，你要自己去承受因果。然后还有呢，疑，相互猜疑，啊。 你不要信这个宗教，你不要信那个宗教，那个宗教不好的，我们的宗教是好的，去怀疑别的圣者，啊，然后还有什么呢？交给众生不是智慧，不是开智慧，而是信我就好， <laughs> 信我，你们什么都不要信，啊，我已经成佛了，你信我就好，然后众生失去了真正的智慧，然后愚痴了。 那这个是什么呢？好，他一讲出离啊，要出六道轮回啊，哦，你用这个一评判，邪魔说法。邪魔说法有多少种呢？楞严经上讲了五十种阴谋，五十种阴谋。所以大家呢，今今天到了一个什么时空点呢？要听其言，观其行。 也就是说，他的行为，他实际上内在的那个藏着的那那个，他通过他的行为会展现出他真的想要的东西。他一旦展现出这贪嗔痴一慢，你看他讲的很高，实际上他是五十种阴谋在作祟，他没有真正的成正果。 那老师他有神通啊，他什么都知道啊！你看我去了，他也能帮我做事啊，很简单。你们现在能帮蚂蚁不？前面有个水，马上要把这群蚂蚁给淹死了。那你拿一张纸，然后让蚂蚁慢慢爬上来，给它迁移走了。大水漫过去了，蚂蚁没有被淹死。你伟大，你真的伟大。对蚂蚁来说，哇，来了个天神！你看。 开了个飞碟，然后把我们就这么给飞起来了，安全度过了这个劫数，对吧？好，我们人是三维空间的众生，那天呢？欲界天呢？天魔附附人，天这个鬼魅附人，这个我们叫这个邪魔大我魔大我慢魔附非精附身，他都是来自天界的，天界他帮一个。 他是四维空间的众生，他帮一个人道的众生容易不容易啊？也容易。所以说，我们真正学佛要重视，你是如来种，你要找一个教你怎么去把这个如来种下在心地、心地法门里面，然后怎么自己开自己的花、结自己果的人，你要找一个 leader，找一个导师而已，不是找个爹养着，不是找一个人天天顶礼膜拜。 这是封建的残余，这是奴隶制时代的残余，这个不是今天这个时空点应该做的事情。所以大家一定要知道，不要迷信，要听其言，观其行，要真信你是如来，但是我是人，我是人，我就要有智慧去明辨是非。所以，我们回头呢。 一定要把这个给大家讲清楚，这三根走向的正反，最后结成的四个象限是八度空间，八度空间一定给大家讲讲清楚以后，你自己不会再被这个时空点的邪师说法所惑，因为你自己不会迷惑你，因为你用这个体系一分析，一这个来把它界定一个格局，你马上知道它是正邪。 这就是一个工具，一个工具盘。因为我们在末法时期，我们是众生，我们是人，我们现在还不是佛。你没有那个能力去明辨是非，一定要有一个工具去衡量。因为如果是你是被一个狐狸精附体的师傅所控制，或者那个团体是天魔附身的一个师傅。 来控制的，实际上你很难从他那个魔网中脱出来。为什么让大家持孔雀明王咒？为什么让大家持这个金刚洒脱心咒？就是你真正他是魔的罗王，你持这个咒语，你很快脱魔罗王。说这这是帮助大家的方法，但是你前期你不要贸然的信一个人，你一定要用这个。 这个方程式，这个工具去量一个人，也就是说，你一定在修行的前期要入正法门，要进入正法名，不要去稀里糊涂的乱学，谁的人多，谁的名气大，你就去学习，这在人道是很恐怖的。所以说，我们要把这个体系尽快的，我大概用半年的时间给你们讲透，讲透。 让你们知道什么是真正的佛法，什么是真正的一生可以成就的这个技术方法，而不要去整天的浪费光阴、浪费时间，啊，一生忽忽悠悠，下一辈子还是个糊涂虫，这个就太可惜了啊！所以我们是可以成佛的，但是在成佛的路上凶险多，我们需要一个名师去指引你，日月明的名师去指引你。 另外，我们需要一个道场，需要金刚兄弟相互的扶持，啊，这个不至于走错了路，啊，所以道侣、道友，这个佛友也是很重要。我们要真正实修实证的明白人在一起，结成一个僧团，啊，这个僧团是可能有出家众、男众、女众。我们这个最主要的是可以举世身。 有一个修法的医治处，那么大家要这个金刚道友经常的相互帮助。今天很多这个老道友不错，这个这个倡导着、引导着你们来到这个道场。当然不能说我讲的都是对，大家也要批评着听，讲的不对的提出来，我更改。但是我希望呢，就是记住这。 三句话：你是如来，你不是佛。然后你可以成佛，好吧？今天的演讲就到这里，好，谢谢大家啊！再次对你们的到来表示感谢，包括网上的朋友，谢谢你们。